babe <laughs> 有人。 <laughs> 哎呦我的妈！Ready? 嗯。嗯。 Hum? E? Hum? Hum? A única bolsa baixinha. 嗯嗯嗯嗯，Ready go！ Trời 헤이 하헤 응? 응? 응? 咚咚咚次咚次咚咚咚！你好，走开。OK，咚咚咚咚咚咚次咚次。 segura. Não, não, não, no, no. Oh, <laughs> bolsa baixinha. 可乐。这个叫这个好。可乐。这个好。可乐。这是在哈我。啊。 <coughs> 姐 <coughs> 姐。